සලු නැතය අගය සතුට තියෙන තැන කරැඳීලා අපි ගෙවමු දිවිය අතර මකක නතර නොවීලා රුවම කැමැත්ත ඉල්ලනා මටම මැරිච්ච එක්කෙනා මේ අහගන්න ඔබෙන් අහන්නේ මං ආදරේද बॉलीवुड गीत देसी मुंडे आंदे सुन बॉलीवुड म्यूजिक दी बेवाना पांडे को सेवा करना भी आंदा ते लिरिक्स के जेड़े चलदे सी किसे तो ना ढलदे सी ना दा बनांदे आ ये तेरे Rule number one, never trust anybody. <laughs> යාමට තියෙන බයිසිකලයක් මෙතන. පේනවද මට? නෑ ජෙසුස්. නෑ නෙමෙයි පේනවා. හරිද? ඉතින් අපි මනෝමයෙන් බයිසිකලේ හිතා ගන්නවා. හිතාගෙන නැගපන්. බයිසිකල් නගිනවා කියන මේ හිතන්නකො බයිසිකලයක් නැතුව මේ හොඳට රැවුල් තියෙන කොණ්ඩ තියෙන මේ අවුරුදු 20 ගණන් වල කොල්ලෝ බයිසිකලේ නගිනවා. නැගලා පොඩ්ඩක් පාත් වෙන්නත් උනායි බයිසිකල් ඉඳ ගන්නවා. දැන් පැදපන්. ඊට පස්සේ දැන් අර බයිසිකලේ සද්දේ දාගෙන ප්‍රූන් අල චූටි ළමයි වගේ. හතරවිලි ලැජ්ජවයි හරිද? අර ඉන්න කෙල්ලෝ පෙන්නනවා. කෙල්ලඟ පෙන්නනවා. අර අර ජේෂ්ඨතුමිය ළඟ අට ගහපන්. ඊට පස්සේ කෙල්ල අවුෙන් අටක් ගහනවා. අහලා මට හොඳට මතකයි. අහලා එමීට මම පොඩි ෂේප් එකක් දැම්මා. මම එකපාරට බබ් බබ් බබ් ගාලා හිට්ටා. හිටලා පස්සේ මොකද? දැන් මේ ජේෂ්ඨතුමා පෙට්‍රල් ඉවරයි. මිනිහා මට වඩා තක්තේ හරිද? හොර කිව්වා එහෙම. ඉස්සරහ තියෙනවා සෙට් එක තල්ලු කරන බලයක්. වෙදිමල් ඔබේ හිතට මං ලං වෙලා පන්නටත් වඩා ඔබට ආදරෙ කළා එය නොසලකා ඔබ අද මගේ හිත එක්ක kau macam unta Kau nak marah-marah marah merah mata Semua pecah, piston pecah, belok pecah, buka pecah ah. Wet, wet, wet Tuh tuti. Dengar nih. Kalau kau pakai wantupa, jangan lupa letak tuti. Kalau kau pakai Jangan සැපසිව් මැලි මට මරලකී දරා ගන්න කියලග ලිසි ඒ තැන යම ෆිල්මයක් ගන්නවා මචං මේ විදිහට කැමරා වල්ලන් ඉඳලා ඒ හිමිට වල හිමිට හිමිට වල හිමිට Lankan Sri Lankan best cameraman in Sri Lanka is your fast 哈哈 Selam aleyküm. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Selam aleyküm. අපි දෙන්නාගේ නම් දෙක කරලා මතු උපදින පුංචි උන්ටත් ඒ නම් තියලා දඩිකං අතු නොවේ ආදරය ආගමකින් අද හම්ල පුළුවන් නතරං කියා මම ආද